¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano. Es la carta del arcano y la espada de Jesús, vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia. Libro de mundial influencia que al leerlo con fricción purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es de origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de risa y de llanto, habla de gozo y tristeza, Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. El mismo Dios es su autor, pero muchos la escribieron. Inspirados todos fueron del más vivo y sano ardor. Ruth nos habla del amor en tierna y dulce canción, y nos causa admiración de Daniel sus profecías. Y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es ese que descuella por tener ardientes celos por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella. ¿Quién es? Porque lengua bella habla tanto del Mesías y tiene sus profecías de cadencioso y angélico. Es el profeta evangélico, el visionario, Isaías, y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra de la miel es tan rica y saludable. Ese ser infatigable jamás dado a la doblez. Decidme Biblia, ¿quién es? Y en dos su nombre se esconde y el Pentateuco corresponde el victorioso Moisés. Tres epístolas tenemos que San Pablo nos legó. Doctrinas allí escribió que con gozo y aprendemos. Cuantas veces las leemos nos llenamos de emoción y se siente el corazón con deseos de vivir vida santa y asir a la célica mansión. Y este cántico sublime, este poema de amor, lleva por tema al Señor quien con su sangre redime a cualquiera que aproxime su tránsito corazón, ella nos da la razón de que el hombre necesita de la dádiva bendita para obtener el perdón. ¡Oh, qué libro tan hermoso! ¡Oh, qué libro tan perfecto! Léelo y serás correcto. Cúmplelo y serás dichoso. Sus letras ti gozo, su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del invicto Jehová, siempre ha sido y será de los libros el mejor.